kalau kita tahu seseorang itu lah asatiza, uh, panggillah dengan panggilan yang selayaknya untuk asatiza. Jangan panggil hi sis, uh, hello sis, apa khabar sis. Saya eh, dia, dia, ini ada. <laughs> Unless, unless. Ada eh? Ada eh? Ada, ada. ada. Mana -mana real macam, lah, real story lah ni. Ya. real story <laughs> lah Macam, kan? macam doktor hmm. pun kita panggil doktor apa? Eh, Betul. Macam, uh, saya kita pergi klinik. Ke, kita uh. pergi klinik. Kita tanya, eh bro, aku sakit apa ya bro? <laughs> Kita gitu kelakar tu kelakar ah, Si saya pening kepala ah si saya. Kita ada tak kita nak keluarkan ucapan yang sedemikian kepada doktor yeah. yang ya. kita pergi klinik uh-huh. kita tahu tapi kenapa kadang-kadang uh, bila kita dah tahu orang tu uh, asatiza ustaz ke ataupun dia lebih tua daripada kita kan kita panggil dengan panggilan yang elok uh, makcik hmm. makcik uh, gitu ini adab hmm. Eh, yang hmm. kadang-kadang kita lepas pandang uh, jadi maknanya uh, belajarlah ya untuk